neler öğrendik? Bir, Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim. Nasılsın? Nerelisin? Görüşürüz. Ne iş yapıyorsun? Merhaba. Görüşmek üzere. İyiyim. Ankaralıyım. Ben öğrenciyim. Merhaba. 2. Doğru seçeneği işaretleyelim. 3. Aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. 4. Doğru ise D, yanlış ise Y koyalım. 5. Ülkeleri yazalım. 6. Nerede, ne zaman, ne söylüyoruz? İşaretleyelim.